Nochmal so wie eben ja. die Liste oder? Ja. ja was soll das? Barely get by. outside the lines to compromise. alive unto the night into the void along the time agents. Sorry, das ist schneller. Sorry, sorry, sorry. Ähm, Freitagsband, Tim, hi. So. Ähm, ich müsste die Anlage hier mal kurz mitnehmen, die an der Seite ist. Die braucht ihr sicherlich gerade nicht, oder? Okay, cool. Lasst euch nicht stören durch mich, ich bin hier sofort gleich weg. Okay, weiter, weiter. Ja, ja, könnt gerne weitermachen. Ist kein Thema. <laughs> Ist ja eure Probezeit. So. weil du wolltest Auto anschließen oder so. Barely get by outside the lines come from Sendo bitter nesse meio far Now your mind running through me. City not have what's Okay. Uh, not live. Oh. world.